es demasiado high. No food. No water. But you came to our rescue. Somos socorristas y fuimos a Lesbos, y vimos muchos naufragios. Debíamos tener un barco para estar en medio del mar. Y no sé por qué dije yo, madre mía, yo tengo un barco que no uso, imagínate si yo lo pudieran aprovechar. Si encargamos refugiados, la tripulación se tendrá que confinar aquí. Lujos cero, fuera. Ayer llovió como si embarcáramos una ola. Y ahora el barco tiene que funcionar por cojones. Y, no funciona. Aquí el astral. dónde? Sí, la situación son dos dinghies aparentemente muertos. En total, unas 400 personas. Es heroico, es, es muy bestia. Los mismos que Lesbos. Magna. I went through hell. How thank you